алюминийдин гидроксидинин амфотердүүлүгү сегизинчи класстын химия курсунан силер билесиңер алюминийдин гидроксиди амфотердик касиетке ээ дагы бир жолу карап көрөбүз алюминийдин гидроксиди кислоталар менен кантип аракеттенишкенин мисалы туз кислотасы менен алюминийдин гидроксидинин суудагы эритмеси гидроксоаллюминат пайда болот гидроксоалюминат пайда болот